Para menores no acto, un cristal raja mi carne por segundo. Si no muero desangrado me ahogo con mi sangre de seguro. Es la única vía de escape que encuentro posible ahora mismo. No me voy a sentir grande si en los momentos tristes siento frío. Préstame algo de tinta, se gasta la de mis venas, necesito. Escribí aún más rimas para quemar la condena de estar vivo. Un diablo en mi interior me devora las entrañas y más órganos. Escucha esta canción para destruir la entrada de este sótano. Ampútame el alma, es la única solución. Uno se cansa de vivir para acabar en un cajón. Mato a la felicidad, el arma es la depresión. Híncame las garras y desgárrame el esternón. Si yo quisiera, seguiría luchando, pero paso. Un cuerpo tan enano no puede cargar tanto peso. Me hundo en el piso, veo un soldado. Dedica un disparo sin compasión de este rapero. Te juro que incluso pagaría por morirme. Soy un moribundo que no entiende de chistes. ¿A qué aspiras en este puto? mundo triste Lo único seguro, quien sonríe no sabe reírse Busco al titiritero que se encarga de las marionetas Para atacarle por la espalda y ahorcarle con sus cuerdas No tengo mala cara, se me olvidó la careta En el salón de actos soy el que no interpreta Lo tuve todo y en poco todo se esfumó Pues las amistades funcionan como un diente de león Me arrancaré los ojos, prefiero ese dolor Antes de ver cómo me traicionan por algo que no he hecho yo He conseguido nivel experto en quedarme solo es cierto que lo único que me llena es el rap Apostar tanto por ciertas personas me hace tonto A sabienda de que por mí nadie apostará Ponle un fin a esta vida que de buscarlo estoy harto Tengo el cuerpo lleno de astillas, tiritas, clavos Fernando murió hace tiempo, escuchas a KNP Aunque debas pedir lo siento, yo siempre me arrepentiré Fume o no, los ojos siempre colorados Y es que he crecido a falta de apoyo y abrazo Escribo con la pluma de un poeta asesinado Que si le faltaron hojas escribió en su brazo con ella una extraña sensación experimento, ya que dicho poeta habitó en mi cuerpo. Sobrante de inocencia, falta de sabiduría, ofreció la mano, recibiendo a cambio una paliza y un disparo. Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función Comienzo la función, comienzo comienzo a la función